Hadir Katalino Putri Min Kasaruga Basengas Kajubata. Pagi ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu kita boleh diperkenankan panjang umur dan uh, mendapat karunia yang lain. Dan pagi ini kita boleh bersama-sama hadir mengikuti acara pengukuhan Dewan Pimpinan Ranting tingkat kecamatan Dewan Pimpinan Ranting Gop DKI Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan karena itu, saya percaya kepada kita semua bahawa organisasi ini penting. Mengapa penting? Karena dia memberikan suatu partisipasi dan sumbangan yang baik dalam kemajuan bangsa kita khususnya di Kabupaten Bekayang ini yang berkaitan dengan pendidikan kita. Nah, makanya aturan perundangan memberikan kepada kita untuk bentuknya pada peringkat kabupaten dan peringkat kecamatan. Saya percaya karena sebagai suatu organisasi ini melekat juga posisi-posisi istri daripada pejabat uh, saya dengar tadi dari uh, semua sekcam eh, untuk menjadi pengurus itu ya kita menerimanya dengan sebaik mungkin. Nah, karena itu saya percayalah kepada kita semua ini, kepada pengurus yang telah ditunjukkan dan pengurusnya sekaligus yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjalankan roda organisasi ini untuk bersama-sama menyusun rancangan dan program kerja. Tapi ini pun mesti juga direspon secara baik oleh kita yang memegang kekuasaan-kekuasaan tertentu di UPD yang menangani hal-hal seperti itu. Dan karena itulah hari ini dikukuhkan oleh ibu tadi sampaikan kepada kita semua. Nah, saya sendiri ingin berterima kasih banyak karena organisasi ini sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan untuk mengkuatkan daripada kepribadian kita punya anak-anak dan bangsa kita sehingga pasti ke depan mereka mempunyai suatu jiwa dan mental yang semangat yang memiliki kemauan untuk sesungguhnya mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada sesama manusia. Dalam cara itu mereka pastilah ingat Tuhannya, ingat sesamanya, ingat persatuan dan kesatuannya, ingat juga kebersamaan dan pemupakatannya dan ingat juga bagaimana mereka sama maju mencapai yang namanya kejahteraan bagi kita semua. Ini menjadi penting karena tujuan kita berbangsa dan bernegara ini, negara yang kita bentuk adalah adalah menciptakan atau mem, mem, meningkatkan atau menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu daripada tujuan kita nah ha. tadi saya dengar daripada Mamat Yo bahawa ini akan dijalankan program ini untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi satu bangsa yang baik dan bertanggungjawab apabila mereka pada suatu masa memiliki peran di mana peran mereka peran mereka sebagai anak, peran mereka sebagai anak didik, peran mereka sebagai orang tua, peran mereka sebagai pemegang-pemegang apapun di kemudian hari. Nah, dengan demikian saya percayalah bahawa sebagai organisasi yang dihargai, yang dihargai dan dihormati kita semua, kita sama beri dukungan. Saya ingin sampaikan kepada kita yang pegawai negeri, jadi hari ini di Denduk ini, kasih komentar yang membangun kalaupun kritik-kritik yang berkarakter kritik yang membangun kritik yang ingat pada Tuhan dan kritik yang ingat pada manusia sehingga nanti tidak adalah di Facebook bermain suka merendahkan atau mengolok-olok daripada kaum ibu saya minta maaf kepada kita semua beri dukungan dan support yang kuat barulah kita sebagai satu lembaga yang kuat lembaga ini tadi di sini letaknya di Kabupaten Bugayang dan di Kabupaten Bugayang ada juga lembaga pemerintah lembaga pemerintah daerah yang bersama-sama dengan lembaga ini untuk bangun Kabupaten Bugayang nah, karena itu sebagai partner kalau saya melihat ini sebagai kekeluargaan ya, dalam kelembagaan ini. Kita dia bukan pakai lawan, tapi dia sebagai kekeluargaan. Berhentilah berlawan, mulailah kekeluargaan. Berhentilah bermusuh, mulailah perdamaian. Berhentilah blok, cairkan <laughs> bersama-sama. Kan? Berhentilah berblok, cairkan bersama-sama berhentilah menyebut orang, mulailah menyebut kita. Hari ini nanti kita akan mendengarkan paparan disampaikan bahan materi dari narasumber kita. Pertama nanti Ibu Nurida SPD ada ya. Nanti Ibu akan beri bahan kepada kita uh, apa dia punya materi dia akan sampaikan sendiri. Habis ini nanti ada ibu beliau ni Syarah SP itu nanti dia akan sampaikan juga kepada kita habis tu Dr. Maria Kristina Kali Mama Yo nanti dia akan menyampaikan apa kepada kita tapi materi itu pastilah materi bagus dan itu sebagai bahan kita secara bersama-sama dan sharekan juga kepada pegawai juga Cuman jadi penting memang zaman dulu jarang kita melakukan barang-barang seperti ini tapi sekarang mesti mulai bagaimanapun sekarang sudah diajak keseluruhan pegawai saya khawatir nanti pegawai disuruh nulis tapi guru sudah nulis ya Pak Mama Yo ini guru dia suruh tulis saya khawatir nanti pegawai disuruh tulis juga ujung-ujung istri pegawai suruh tulis suami pegawai jadi suruh tulis suruh nulis paling tidak menulis di dalam buku agenda masing-masing kita saya bukan bukan penasihat eh apa bukan pembina tapi saya bergabung di organisasi ini jadi kita bersama-sama <laughs> saling bergandeng dan ber, apa bergandeng tangan lah saling kuat menguatkan uh, ah, Mama Nesi <laughs> tadi memang sakit kuat ya Mama Yawa sudah sihat, habisnya turun saya bilang ya nanti kawan di sana saya lah bantu terima kasih banyak ya atas bantuannya kepada kita semua uh, Pak Secam ada ya? Okey. Sekarang Pak Secam dia kasih sokong apa? Dukung kuat ini. Kuat ini. Ya, anda tahu dia ada cara di kecamatan atau apa, dukung kuat. Dan uh, saya hari ini mengucapkan terima kasih yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan kasih karunia-Nya maka kegiatan orientasi seminar pengembangan kepribadian dan etika dalam berorganisasi secara resmi saya nyatakan dibuka. Apabila ada hal-hal kurang kenan mohon dimaafkan dan saya ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Adil kata Lino bercermin ke Saruga Basingat ke Jubata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Santi Om Namo Budaya dan Salam Kebajikan